बस बस प्यासी पत्नी <laughs> लाम चल लाम बोला साला कड़वा मन से बनाए कड़वा ही लगता है सोने दार नहीं रात गाने ज्यादा हो गया सोने डाल नहीं